So, guten Morgen. Das ist in einer weiteren Nacht ziemlich frierend. Mache ich mich jetzt mal auf den Weg, um einen Kaffee zu suchen und äh, ja, mich dann auf den Weg zu machen auf die Tour. Also irgendwie so ein dünnes Laken, was ich dann die Nacht hatte, gefroren wie ein Schneider. natürlich auch permanent Fenster auf. Da haben sie einen Block zwischen gemacht, damit du das Fenster nicht zumachen kannst. Naja, war schon interessant. Auf geht's. aber im Moment scheint das Provisorium erstmal dicht zu halten. Also ich habe da unter die Staubkappen habe ich jetzt einen Stoff drunter gemacht, der saugt das erstmal auf, falls noch was rauskommt. Aber im Moment kommt da nichts. Und da bin ich auch erstmal ganz froh drum. Also kann erstmal weitergehen. Trotzdem aufpassen. Portugal haben wir jetzt hinter uns. Ich bin jetzt kurz vor der Grenze nach Spanien. Und das heißt, ich werde jetzt, bin jetzt gerade ein bisschen Autobahn gefahren, damit ich aus dem ganzen Kram da unten rauskomme. Ich verlasse jetzt die Autobahn und nehme jetzt noch ein paar Landstraßen mit. Aber bis nach Leon, das sind noch 240 Kilometer. Die komplett nur auf der Landstraße fahren, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Also werde ich gleich irgendwann wieder auf die, auf die Autobahn aufbiegen und dann durchfahren bis Leon, bis zum Campingplatz dann schauen wir, wo ich heute Abend will. ein paar schöne Strecken mitnehmen. ist jetzt 20 von 9. Zelt steht. Essen wird gemacht. Finde ich voll geil. Ähm, ja, aber heute heftige Etappe. Von Porto bis nach Leon hoch. Übelst lang. Und das wird zum Schluss richtig, richtig kalt wieder. Also ich habe schon wieder gefroren wie ein Schneider. So, jetzt erstmal andere Jacke anziehen, Pulli drüber ziehen, was essen, dann Bierchen trinken und dann mal gucken, was die Nacht bringt. Ja.